اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة الله وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة الله أذقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا بالقرآن واجعله لنا إماما

القرآن واجعله لنا إماما واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة الله واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما واجعله لنا حجة يا